meu braço. Eu debilitei os músculos do seu braço direito e da coxa esquerda. Bem, porque não parte pra matança, então? Mas claro, isso exige uma pontaria cuidadosa e uma espada comprida. Talvez eu aponte para o seu pescoço. Ah, não consigo respirar. Eu nunca fui tão rápida e precisa nem no meu auge. Não queremos que você morra ainda. Você não conseguirá se mover tão cedo. Eu a subestimei. Não. Ela não pode ter. Surpresa! Espero que tenha funcionado. Nada funciona direito. Parece que você finalmente entendeu. Ela atacou as linhas de comunicação dele, as mensagens do cérebro. Cortando o cérebro, seu corpo não saberá o que fazer. Eu preciso fazer o que puder. É, acho que descobriu o que mexe o que. Surpresa! Impossível! Se recuperado tão rápido! Então você não aguenta ver sangue, não é? Jiraiya. Já faz muito tempo, velho amigo. Orochimaru. Muito tempo de fato. <laughs> Fiquem fora disso! Eu posso cuidar deles! Você ainda não está 100%! É muito tarde para isso! Hã? Mas agora... Eu derrotei um! Como o Kabuto e a Morcego estão envolvidas nisso? Olhe pra bandana dele. Ele trabalha pro Orochimaru. Exato. Você não tá falando sério, tá? Vovó Tsunade. Continue, pode me encarar o quanto quiser. Eu admito que o demônio dentro de você me deixou preocupado por um tempo. Perto deles, você é um mero garoto sentado numa mesa de adultos. Naruto! A mão direita dele acho que está machucada! Jutsu Clones da Sombra! Ah! Ah! Ah! Meus olhos! Agulhas venenosas! Não consigo desviar delas! Mas se eu... Defesa impressionante. Obrigado, Shizune. Então ele é um médico ninja. <laughs> Bom, agora nós já podemos ir direto ao assunto. Então aquele é o Orochimaru. Fica com quatro olhos. Está bem, Shizune? Eu posso cuidar do nosso amigo Orochimaru. <laughs> Eu preciso que a Tsunade faça alguma coisa para o meu corpo. Eu sinto muito, mas não tem solução, mestre Jiraiya. O quê? Tudo bem, então. Eu vou enfrentá-lo assim mesmo. E eu? O que é que eu vou fazer? Fique de guarda com a Tsunade. Vamos, eu quero enfrentar esse cara. Nosso oponente é um Sanin como eu. E o homem que matou o terceiro Hokage. Eu sou o único que pode enfrentar Orochimaru. Não se preocupe. Deixa comigo, Espera, Naruto. Eles são uma dupla perigosa. Que tal começarmos logo com isso? Jutsu de invocação! Jutsu de invocação! foi? O que aconteceu ah! com seu pai? <laughs> Você é a maior vergonha. Eu não vou deixar aquele cara ficar caçoando do sábio tarado. Ah, eu devia ter matado ele quando tive oportunidade. O Jiraiya está treinando o garoto. Se ele aprendeu a controlar o poder das nove caudas... Ah? Olá, todo mundo! Ah. Vamos começar. Você deixa o Jiraiya para mim. Estilo terra. Não é fundo o suficiente para afundá-los. Mas não é uma perda total. Estas cobras não irão a lugar nenhum nesse estado. Arte ninja, névoa venenosa! Uma respirada disso e eu sou um homem morto. Os tendões da minha perna. Você não vai me comer pela segunda vez! Prepare-se. Embora nós dois estejamos fracos, você não tem chance de me derrotar. E eu que tinha um respeito extremo por você como colega ninja médica. Fique longe de mim! O meu corpo tá muito pesado. Olhe pra você. Você realmente não é mais o mesmo, não é? O que vejo é apenas mediocridade você acertou em cheio. O que eu desejaria com um garoto Uchiha? Qual a graça de ensinar um garoto que já é um gênio? Aquele pirralho jamais derrotaria um Uchiha. Sem o Sharingan, o pobre Naruto não tem chance de superá-lo. O verdadeiro motivo de sermos chamados de ninja deve-se às artes ninjutsu que nós dominamos. <laughs> Você está errado. Você nunca entendeu. Um verdadeiro ninja é aquele que resiste não importa o que seja lançado contra ele. Não é o número de jutsu que você possui. Tudo o que você precisa é coragem pra nunca desistir. Pra trás! Já chega! Você precisa ser mais sutil do que isso se quiser me derrotar eu ainda não consigo segurar todo o chakra. Eu danifiquei o músculo lateral da sua perna direita também. O que eu faço? Esse jutsu precisa das tuas mãos. <laughs> o que foi? Espero que você não queira fugir. Naruto, você era só um papo furado durante a primeira prova Shonin. Hã? Não me subestime. Vocês não vão me fazer desistir. Eu ainda serei Hokage um dia. Cadê todo aquele papo agora? Espere, verá. Um dia eu serei Hokage. Ser Hokage, esse é o meu sonho. Você não é mais criança. Você não falaria por falar. Vamos, o que aconteceu? Por que se olhar? Garotinhos acham que a vida é tão fácil. É por isso que eles vivem sempre sonhando. E morrem. Já chega! Eu nunca volto atrás com a minha palavra! já! Quer fazer uma aposta? Uma aposta? Darei uma semana a você. Se conseguir dominar o jutsu até lá, eu até darei o meu colar para você. O que está fazendo? Muito bem, vovó. Prepare-se para pagar a aposta. Aquele seu colar azarado está para ser meu. Pare agora! Agora vai morrer! Sonhos não se realizam se estiver morto! Cuidado! Não se preocupe comigo! Por quê? Até eu me tornar Hokage, não vou morrer! Muito bem, vamos ver você sair dessa agora! Ele canalizou o chakra novamente como antes. Isso é diferente. Comprimo o chakra e segure firme! Ah! É impossível! Rasengan! O que é isso? Ah! garoto finalmente conseguiu. Uma criança dominando um jutsu daqueles. Eu nunca vi isso. Ele conseguiu dominar o Rasengan em uma semana. <laughs> E você, como pode estar de pé depois daquilo? Eu concentrei meu chakra no ponto de impacto. Vê agora por que o Sr. Orochimaru me tem em tão alta conta, mas sobretudo pelos meus poderes de recuperação. Eu posso recuperar e energizar qualquer célula danificada, mas tem um limite. Naruto, por outro lado, não tem esse dom. Ele parece acabado. O quê? O dano foi muito grande. Eu não tenho mais nenhum chakra. O coração dele está falhando. Os músculos que cercam o coração foram dilacerados. Recomponha-se. Você está perdendo seu tempo. Está tudo acabado para ele. Eu destruí o coração da rede do chakra dele. Todas as suas habilidades são inúteis agora. Não, calha a boca! Você estará morto logo, eu garanto. Ele parou de respirar. Não! Está ficando a luz está enfraquecendo. Por quê? Não morra. Não morra! Ei, não esquece a aposta. Eu disse que ganharia. Ele está vivo ainda? Ser Hokage ainda é seu sonho, Naruto. Pela última vez, eu gostaria que estas palavras fossem verdade. Pobre garoto, eu acho que ele não vai conseguir. Esqueço, Naruto. É comigo que você tem que se preocupar. Há muito mais neste pequeno guininho do que os olhos conseguem ver. Mas e se ele morresse? Agora mesmo! Mas o quê? Ele vem pegar o garoto! Tsunade, você é a única pessoa que eu não gostaria de matar. Saia da minha frente! Não, eu protegerei esse garoto! E como pretende fazer isso? De agora em diante, estou arriscando minha vida! Eu terei muito prazer em ajudar você! restou é o próprio Naruto. Hum, você é determinada, não é? Eu estou impressionado. Será que não fui clara, seu tolo? Prefiro morrer antes de deixar você tocá-lo. Ah, que papo corajoso. Mas olha pra você, você ainda está todinha tremendo. Você não consegue superar seu medo de sangue, não é mesmo? O quê? Acabo de lembrar uma coisa. Fui escolhida como o quinto Hokage da Aldeia da Folha. Que marca é esta? Ela finalmente superou seu medo. Você realmente não pretende me derrotar nesta situação. <laughs> seu reserva lançar regeneração mitotica. Que jutsu é esse? Parece que eu não sou o único por aqui que tem gasto tempo descobrindo novos jutsus. Este é mesmo impressionante. Senhora Tsunade! Rápido, apareça, apareça! Faça depressa! Jutsu de invocação! velhos rostos queridos reunidos mais uma vez. Hoje eu vou acabar com Orochimaru de uma vez por todas. Hum. Katsui, leve-o para Shizune, depressa. Agora mesmo. Naruto, este é o desejo de sua senhora. Orochimaru, você não é mais digno de ser um de nós. Mas que insulto! Depois disso, haverá um Sanin a menos no mundo. Limo ácido! baixo! É, estou sentindo! Toma isso! Não consigo me soltar! Isso é impossível! Ah! Ela chegou ao fim de suas forças. Não posso descansar. Não posso parar um segundo. Isso com minha vida! Volta aqui! Isso ainda não acabou! Fica quieto! Sinto que não estou chegando a lugar nenhum! Não importa. Isso resolverá. Senhor Orochimaru. Tsunade. Hã? Eu destruirei a aldeia da Folha. O rosto dele. Isso explica a sensação que eu tive quando nós lutamos. O corpo de outra pessoa. Eu espero que a gente se encontre de novo em breve. Até lá, então, meus queridos velhos amigos. Quando eu retornar com o Elixir da Vida, ser verdadeiramente imortal. Esperem! Não tinha como saber que era uma aposta boba quando o conheceu. Ser Hokage, este é o meu sonho! Toma isto. Quero que fique com ele.